الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفينا وعزيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد العليم وعلى آله المطهرين وصحابته قول الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين ba ta jama'a assalamu alaikum to barka mu da saduwa a wannan rana mai albarka ta laraba ba don komi ba don gabatar da karatun littafi mai albarka mu a tsamari a yau muna sha uku ga watan jimadar akira hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yake ya yi daidai da Ishirin da bakwai ga watan ɗaya a lissafin nasariya biyu da ishirin da Da fata Allah mana kwace sarki mana jagoranci za mu tashi da wanda zai mana magana a kan addu'a da wanda zai mana magana a kan addu'a a cikin kitabun ƙura'ar. haka ne ko to sanin kowa ne dai addu'a ibadar da sallah da azumi da zakka da haji yadda suke ibada to addu'a ma ibada ce saboda mutumin da bayya addu'a to Allah madaukakin sarki ya zarge shi kwarai da gaske Allah ya alƙawari ku roƙe ni zan amsa mu wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sa'adu kuluru jahannama zakire kaga wani aya ta nuna mana ibada addu'a ibada saboda ƙarshen da Allah ya ce duk wanda ya girman kai bayya addu'a to Allah zai shigar da shi cikin wuta wa qala rabbukum ud'uni annabi ya ce ubangiji na ya ce sai kuma hikayatu min Allah ta'ala zancen na Allah ne amma ke da sai kamar annabi ne yake ba da labari to kuma Allah ne yake gaya mai domin ka'ida shi ne wa ma yantiqu anil hawa duk abin da ya faɗa kin daga Allah ne to saboda haka sai annabi yake wa qala rabbukum ud'uni ubangiji na yake astajibu lakum ku roke ni ni kuma na muku alƙawarin amsawa sai sai innal ladina yastakbiruna kaga wanda suke girman kai an yi ba da su ga barin bauta ita ce addu'a sai Allah ke sa ya duku nuna jahannama jakirin da sanin zai shigar da su cikin wutar jahannama suna kaskantatu jakirin ba mana kafirina suna wulakantatu to a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana matsayin addu'a ga dukkan musulmi yace addu'a'u mukkul mu'min ita ibada ita ce ɓargon mu'min idan mutum ba shi da ɓargo to duniya ma za da wahala domin kamar a zage ma jijiya ne in babu jijiyoyi a jikin mutum babu yadda za a yi tafiya to in babu ƙarfo ma a jikin mutum babu yadda za a yi tafiya to addu'a ita ce ruhi na dan adam saboda haka wani wuri annabi sai ce addu'a sai mu'min addu'a ita ce makamun mu'min duk irin abin da za ka yi a duniya in ma ne ne ka yi gaba da addu'a zuwa makaranta wannan a yi gaba da addu'a kaga yanzu da buhari ai da aikin gwamnati ne da sai ne wani da shi waje ko wajen yare kan da yawa kaga in aikin gwamnati ne kai ne sarari ka ba da ayi wani in ku babu bayani kaga dole ai waje da kai to a yi gaba da zuwa idan ana gaba da zuwa to komai sai ka ba da to haka ne zamantakewa neman abin da za ka ci wannan da bakinka ya gama da addu'a in ba ba addu'a sai ga abin to sai dai a zama na malam haushi da yake cewa bakin da ya tsaga bai ana mai abinci to amma idan ana zama da addu'a to har ka je sai ta fita daidai Allah ka bada abinci da haka Allah ka raba da wahala Allah ka raba mu da kaza Allah ka raba mu da kaza a yi ka kokari ana zama da wannan in dan kasuwa ne to al'amarin kasuwa yana buƙatar addu'a a rika yin addu'a sai ga kasuwa tana tafiya daidai in harkar ilimi ne a yi gama da addu'a sai ga ana sauƙin harka sai gidan da nan kana sauƙin har da cewa in ɓangaren ilimi ne ka yi gama da addu'a sai ga abin da barka ganiya sai ga yana zuwa ba cikin sauƙi kana ganiya to saboda haka addu'a tana ɗaya daga cikin makamin ba sannan ɓangaren addu'a sai matakai matakai da yawa wanda suke bukata da addu'a kaga dai addu'a Allah ne zaka roƙa to shi Allah za zaka roƙa kaga ba a je ka roƙi saboda haka duk inda kake kana iya roƙon Allah gurin Allah iya jinka dan ka'idar Allah wadda cikin Qur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a kaga ta ma Allah sai bai kawo alƙawarin amsa amma ya cewa manzo Allah in bayina suka tambaye ka a ina nake sai musu ina kusa da su wai za su alaka ibadi a anni fa inni a ujibu da'watal da zadi'at ina amsa addu'ar ne addu'a lokacin da ya kira lokacin da ya roko to daga cikin matakan addu'a ba a san addu'a da zalunci wallahi kullu an uwa bi Kar karka yi addu'a da zalunci addu'a da zalunci yana daga ɗaya da za a buga misali ka bar ka amshi kayan mutum kuma ka zo ka yi ka addu'a Allah ya bakin shi kada tambaye ka ana ko so da zalunci ka je ka amshi kayan mutum ko rance ko wani abu sai ka koma gefe guda ka yi ka addu'a Allah ka sa kare tambaya Allah ka yi bakin shi wani ma kan ka je amsa kaya a da ni da eh to wani addu'a ka yi zalunci to dole misali yana da yawa kuma abu ne wanda ana yi ba a san yin addu'a dan ka cutar da wani ba a so sannan kuma ba a san gaugautawa a cikin addu'a wala yahillu an yasta'jal ba a san gaugauta a cikin addu'a shine ka ce ai ni na roƙa kawai na da kuma shi ma ya ce wani wani addu'a kamar ya kawuka kuma ga jini na yi ban gaba kullu to ba ta haka shi Allah ba a mai gori kuma Allah ba a gogota shi sannan kuma bayan wannan kamar wata tsari da Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wani in bai fahimta ba zai ce to ai Allah ya yi alƙawari idan aka yi addu'a zai amsa to ni kuma na ga na yi addu'ar Allah bai amsa ba to addu'a tana da waɗansu abubuwa wanda mutum zai ganewa shi wannan alƙawarin na Allah ya ne cewa idan kai roƙon Allah Allah zai amsa ita wannan addu'a wannan ka'ida ka'ida ce nanya, abu haka yake to sai dai abu ya guda amma Allah ya amsa ma a duniya amma Allah ya kirta ma sai alaka amma kuma addu'ar da kai akwai wani bala'i da yake bibiyar ka kai kana roƙon Allah Allah ba da kuɗi Allah ba da kuɗi Allah ba da kuɗi to Allah sai ya diba sai ya gaya in ba ka wannan kudin zai zama ma bala'i to Allah sai ya amsa ma sai baka lafiya Ka ga lafiya lokacin da ta fi wani kudin don so da dama ai wani zai iya samu kudin amma maimakon kuma ba Allah sai rikici eh shi ne gagara ba ai muna buga misali da wata hikaya ta wani bawan